会议不开，我们就要到旁边洗。对啊。我们有刚讲一下，会议还没开始嘛。我们是在跟主席。台北市政府不要开会议啊？这个这个仪式可以进行吗？两天前的会议可以开吗？什么叫做两天前才开会？才开会通知这样可以开吗？为什么都没有？什么叫做开小组会议？外校会不是公开会议吗？怎么叫小组会？ 我我讲主席啊！你要减半吗？主席要减半会议这样的法源吗？各位，各位，各位，我们这谈不是一件随便的事情呢。不不是随便，第一，会议有会议的程序。可是你第一个程序。 气很大，所以有人灭火是这样子而已，并没有违法。莫名其妙，杀在了我身上。没有，那不是我打的啊！不是你打，叫什么叫？不是我傻，你莫名其妙谁？你是谁？我是委员。你凭什么对着？我？你凭什么对着我头上？不是我，你以，你去报案啊，你可以去不案。不要这样子，你自己站起来，让大的来，你自己走，一下，来，然他架起来。这个会议完全被你启动了。来，如果台下会议，台下会议，台下会议。 我们再来抗个。好，十多个环保人士在台北市政府西北区啊，西南区八楼。四个一组，四个一组来，来过去，过去。那我们请你们天一起我预协助调查好不好？我们请执法，我们警察执行刑事法来。两位，先先先这个来。好好的。 意思记者看一下，看一下，我跟他们不是一伙的，好吗？你搞清楚， <laughs> 你搞清楚，里面有很多记者在里面，所以你不让我出去。不是，我要问一下你怎么关呢，因为现在整个都管制。啊，不好意思。一下，你确定？对。我已经给你秀了证件了。那我配合什么？我先回答我。你要我配合你什么？小长这边有个记者。 小队长，头发会煮毁之类的吗？不是啦，不好意思。抱歉，抱歉，抱歉，抱歉。你找我们的，找我们的化验人士来来配合，好不好？啊，找我们的发言人士配合。你先关掉手机，你先关掉。你先关掉。不要犯嘛！先关掉好了。记者犯。一起配合下去好了。好，下去我下去。我现在配合，但你不要乱。好，好。那你要乱。 你不要动我！不要抓我！我不要下去了！你不要，你不要，把它收了！我告诉你，我今天跟我都没有做，你要什么陪赔我？我留资讯给你，我拿身份证给你，这样可以吗？找我们发言人事，找我们发言人事来应对。如果是你是确实是记者的话，我确实是。你想怎么样？对，我给你身份证，请你们登记资讯好吗？抱歉，我们如果是记者，刚刚有那个，我在要，我是走，我会好好你为什么要打？我来这边执行公务，为什么我不能拍？搞到最后死都不拍啊！ 拍啊。耐心登记我的资讯，我身份证拿给你们，你们过来，你就到三我要，去，到三中所登记好了。请不要抓我！没有办法，我们我就说你们都不要碰，我自己走好不好？我自己走，我自己走，我不是罪人，我只是来旁听的。 你先你先坐一下哈，我去他那个，不好意思哈，因为那个有那个分两个发言人是有特别的时候打电话过来，好好， <laughs> 不会，你先坐一下哈。 变式不出来，不是，这是尝试吧，这是尝试吧，因为我们那个时候不知道，就有其他份，我们现在查试，我们先把先跳过一开始就这样子啊，有记者啊，他没有跳来跳去，记者，记者，记者，我们记者，我们现在在剥夺新闻自由，言论自由，记者，记者，公民，是政治记者，我们剥夺新闻自由，我们都是言论自由，白天在场，白天在场，好，如果。